yang aku lakuin pertama ngukus buah daging kelapa yang udah dikerok tapi ini aku pakainya nggak banyak aku cuman sedikit soalnya tadi waktu beli pas nggak ada jadi cumannya dapat ini aja bahan yang aku butuhkan untuk membuat kelapa tart ya ini ada butter, gula, maizena, telur ya. Kemudian susu kental manis. Ada susu susu full cream tapi aku susunya pakai dikit aja terus kemudian sama air kelapa dan ekstrak vanila bahan kedua yang harus disiapin ada putih telur kemudian sama gula pasir dan juga ekstrak vanila untuk toppingnya aku pakai kismis sama mente kalian bisa pakai lainnya misalnya kenari gitu kemudian disangrai ya ini yang udah habis disangrai mentenya siapkan panci untuk mencampur semua bahan ya dan bahan-bahan ntar dicampur semua menjadi satu nah ini tepung maizena gula ini juga butternya lanjut masukin susu ini susu full creamnya udah aku encerin jadi nggak semua full cream kemudian ini falar udah mulai mengental tetap kita aduk-aduk terus nah mulai mengental ya nah, tetap diaduk nah. Ya, ini udah mulai mengental lebih kental dari yang tadi Nah, setelah ini kita nanti uh, lanjut ke step selanjutnya. Selanjutnya masukin kuning telur kemudian masukin ekstrak vanila Nabila dan Vanilla, jadi Sama. udah siap dimasukin dalam oven dan selanjutnya ini kita oven selama 5 menit dengan suhu 180 derajat